तेरे दिल के दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना याद कर mera mera afsana